Na a, vipi kuhusu wewe kuwa na mahusiano na mtu ambaye yupo kwenye ndoa? Ah, labda nikufahamisha kitu kimoja. Naam. Wakati niko naye na katika mahusiano na alianza naye Kigamboni, sio huku.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 ile tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, anaitwa Bi Juliet. Habari nzuri? Habari za kazi? Salama kabisa. Nafurahi unaposema habari ni nzuri. <laughs> Mambo yanaendaje? <clears throat> Nashukuru Mungu kwa sababu ni mzima. Mm. Yeah. Kwa sababu zingine unafanyaje? <laughs> Namshukuru Mungu kwa kila jambo. Tuendelee katika sakata lililokuwepo, kila kitu mpaka hivi sasa, nini ambacho kinaendelea? kwa upande wako na hata IZ na kwa ujumla tu wa tukio zima la ndoa hii ambapo wewe umekuja kusema ni fake, IZ akituambia ni ya kweli, tukiwa katikati tukiwa hatuelewi. Nikisema tukiwa katikati, ina maana hatuelewi kinachoendelea baina yako wewe IZ na kila kitu ambacho kimetokea. Kinachoendelea ni vile vile kwamba kila mtu yupo katika maisha yake. IZ yupo katika maisha yake kama mwanzo alivyokuwa, Niseme labda kama ana watu wengine ambao anafanya nao kazi, kwa sababu siko naye karibu, sijui nini kinaendelea kwake, lakini ninachojua ni kwamba mimi niko katika maisha yangu na yeye yupo katika maisha yake. Kwa hiyo hakuna kinachoendelea baina yangu na yake, kwa sababu kilichokuwa kinaendelea ni kazi. Kwa hiyo kazi mimi nilistop kufanya naye. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea ni kwamba kila mtu yuko anafanya shughuli zake kazi hiyo iliyokuwa inafanyika Watanzania na wasiokuwa Watanzania, tukiamini kwamba kulikuwa na, na ndoa na mapenzi katikati yake. Kwa maana hiyo sasa hivi kama kila mtu anaendelea na jambo lake, lakini katikati kuna huu mvutano ambao bado hatujauelewa umesimamia wapi kwa upande wake na upande wako. Vipi kuhusu swala hili la ndoa, linaendeleaje kwako, kwake, kwa upande wa familia zenu zote mbili? Swala la ndoa ili yeye aongee ukweli, mimi nilishaongea nilisha kwenye media nikasema kabisa kwamba endapo yeye mimi nitalimaliza hili jambo ni pale tu yeye atakapokubali kufanya naye interview, yaani tukae mimi, wasimamizi pamoja na mchungaji. Nimempa hiyo taarifa kupitia media kwamba akubali tukutane wote tufanye interview, aongee tu ukweli na kama ni kujipanga kikazi basi atajipanga kivingine, na endapo hatakubali mimi nitajua nifanye nini ili niwaaminishe Watanzania kwamba hiki kitu sio kweli, kwa sababu hapo haitotumika ile kumuomba njoo ongea ukweli. Kama sasa hivi hivi ninavyomwambia kwamba akubali tufanye interview, lakini hataki, itafika hatua mimi nitajua nifanye nini ili akubali kufanya interview, ili awasibitishie watu kile kilichokuwa cha ukweli. Unasubiri kitu gani ili hiyo hatua ifike? Watu wataona ndakachofanya na watathibitisha Watanzania kwamba kweli haikuwa kweli. Mm. Japokuwa kwa, kwa mujibu wa interview ambayo tulifanya mara ya mwisho, binafsi hata wewe ungejiweka katika nafasi ya kuamini ile ndoa sio kweli, ungeweza? <laughs> Kila mtu na akili yake, kwa sababu matukio ni mengi ambayo yalifanyika. Kuna wengine walijua wakati wanaangalia tu kwamba hapa hamna ukweli. Kuna wale ambao ni wagumu kuamini yeah. Kwa hiyo kuna mwingine anachukua tukio moja baada ya lingine, mwingine anaweza kusema mpaka sasa hivi bado watu wanaamini kwamba mimi kweli ni mama wa miaka 49. Mm. Wapo watu ambao wanaamini japokuwa nilikuwa na act na kuna vitu ambavyo nilikuwa najiweka kuwaonyesha watu kweli mimi niko hivyo, lakini sasa hivi niko katika uhalisia wangu. Ina maana mtu hata akiniona anajua kabisa huyu hana miaka hiyo, lakini bado mtu anakwambia hapana, hii kitu ni kweli. Sasa mtu kama huyo kumwaminisha ni ngumu, ni mpaka pale Aizia atakapotamka kwa mdomo wake mwenyewe kwamba jamani, Watanzania naombeni mnisamehe, hii haikuwa kweli, na itafika siku ataongea mwanzo wa, wa tukio lenu au wa hiyo ndoa yenu na mkaaminisha Watanzania kwamba hii ni kweli, mlikuwa mmepanga kuna siku mtawaambia Watanzania sio kweli? Ndiyo, kwa sababu kila kitu kina mwanzo na, na mwisho. Ina maana hata kama isingetokea mimi ningeongea ukweli, lakini watu wangefika wangejua tu kwamba hamna ukweli. Hata sasa hivi Yes, analazimisha kwamba kweli mimi ni mke wake, lakini itafika siku Watanzania watajua kwamba kumbe ilikuwa sio kweli wewe unavyosema kwamba sio kweli, unataka kutuambia, na ulisema haupo kwenye ndoa yeah. Unataka kutuambia hivi sasa ndoa ulisema ilivunjika elfu mbili na, na kumi na saba katika kumbukumbu zangu nakumbuka hivyo, kuanzia elfu mbili na kumi na saba mpaka leo hii tunazungumza, umekuwa tu ukiishi maisha ya, ya peke yako ukituambia kwamba IZ, kwa sababu katika mwanzo kwanza kwenye kipindi cha ndoa na IZ kwa muda gani? Si, sidhani kama hata imefika mwaka kwa sababu silikuwa ni mwezi wa ngapi wa kumi na mbili kitu kama hicho, ni kama miezi si mitano si sita kitu kama hicho. Ila kwa mujibu wa maelezo kwamba kabla ya ile ndoa ni kwamba mliwahi kuwa kufahamiana mwaka mmoja na nusu uliopita. Ndio tuliongea hivyo kwa design yetu ya kutengeneza. Na sasa hivi katika swali langu lililopita, kwenye ndoa mmedumu muda gani, haujataja feki, umesema mmedumu miezi mitano. Ndio. Sawa. Kwa kipindi chote mwaka moja na nusu, miezi mitano au sita, ni almost mwaka mmoja na miezi kumi na moja hivi, kwa mujibu wa vile ambavyo unavyofahamu, kwa vile ambavyo mlizungumza wenyewe mpaka hivi sasa ukitoa huo muda na sasa hivi umekuja kutuambia ni feki. Kwa maana hiyo 2017 mpaka 2022 ni miaka mitano. Ndani ya miaka mitano umeishi ukilea watoto kama single mother au ilikuwaje? Nimelea kama single mother, lakini siwezi kuwa single mother ambaye sina rafiki. Kama rafiki ninaye ambaye ni mpenzi wangu, sio mume, ila ni mpenzi wangu ninaye. Ah. Na hata tukiwa tunaingia katika sakata hili anajua Yaani alikuwa anajua na alikuwa anajua kila tunachokifanya na alikuwa anatupa sapoti pia. Pale tunahitaji kwenda sehemu, nahitaji pesa sina, nampigia simu anatuma au namtuma Aizi anafuata. Kwa hata Aizi mwenyewe alikuwa anajua. Yaani upo kwenye ndoa na Aizi alafu kuna mtu mwingine ambaye unamtambua kama mpenzi wako. Ndiyo. Aizi anakuwa anafahamu na yule kule naye anafahamu vile vile au inakuwaje hapo sielewi. Yule alikuwa anafahamu kwamba tumetengeneza kiki na Aizi. Kwa alikuwa anajua kabisa kwamba Aizi ni mdogo wangu tu kwa sababu alikuwa anakuja nyumbani muda wote, na hizi mimi nilikuwa sikai naye, alikuwa anaishi kwake kwake huko kwa mdogo wake alikokuwa anakaa. Kwa hiyo alikuwa anajua mimi ile haikuwa ndoa, ni kiki tu tumetengeneza, na alikuwa anatoa sapoti pia upande wangu na waizi. Hata aizi akiwa hana hela anaweza akampigia simu, bwana shemeji, niko vibaya. Ananipigia mimi simu, waizi ameniomba hela kidogo, anasema yuko vibaya, namwambia mtumia, anamtumia. Una muda gani naye huyo huyo ambaye unamuita kuwa mpenzi au rafiki? Ni zaidi ya miaka miwili. Mapenzi tu na urafiki tu? Ni mapenzi tu na urafiki, hatuna uchumba wala kuwa mke na mume. Matarajio? <laughs> Hiyo ni mipango yetu ambayo iko ndani ya akili zetu, sio kila mtu ajue. Tunaweza ku yuko wapi, kwa sababu sielewi hapo. Tulitegemea hata mara moja moja tumuone, tulikuwa tukisikia na watu wengi walikuwa wakimuona ni IZ peke yake. Watu ambao tuko nao karibu walikuwa wanamuona, ila kwa wale ambao wako mbali ndo hawawezi kujua maisha yangu, lakini wale waliokuwa karibu wanamjua na wanamuona. Na hata leo alikuwa yuko tayari kufanya interview, ila mambo ya kazi yamembana, ndio maana hajakuwepo. Na mimi uliniambia nitakapofika tutazungumza naye. Yeah, ila akasema kwamba wakati mwingine siku ambayo atakuwa yuko free, hayupo kazini, atakuwa tayari kufanya interview, lakini leo kazi amekosa nafasi ya kuja kufanya interview nikikuomba pengine tujitahidi japo kusikia maneno yake mawili matatu kwa njia ya simu? Haina shida, nitakupa namba utapiga. Naomba iwe hivyo, tumsikie. ठीक है थे Anaitwa nani? <laughs> Atataja mwenye jina lake. Mimi mimi nina maana yangu ya kukuuliza wewe kabla ya kusikia kutoka kwake. Anaitwa nani? Mshuza. Mshuza, sawa. Hello. Hello. Salama, habari? Nzuri, unaendeleaje? Naendelea vizuri kabisa, ongera kwa majukumu. Naongea na? Ulivyoniuliza unaendeleaje kama umenifahamu hivi, sasa sijajua. Sijakufahamu bosi wangu, kwani nikiuliza habari za maendeleo yako kuna ubaya ndugu yangu? Hebu niambie ndugu yangu. Hakuna ubaya wowote. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Eh? Kelvin Shayo. Kelvin Shayo. Shayo. Kelvin eh, Shayo. Sawa, nipe taarifa na kupigia simu kutokea Tiki TV. T? Tiki TV. Okay, okay. Yes, nipo katika kipindi hivi sasa ambavyo tunaongea. Nilikuwa nimekuja kufanya mahojiano na Bi Juliet. Ndio. Sasa kwenye interview Ndio. akawa ametupa maelekezo ya maisha yake na kila kitu, lakini akasema kutokana na yaliyotokea ndio. Hakuweza kuendelea tu kuwa peke yake. Ndio. Na mimi nikasema naomba kuzungumza na huyo muhusika mwenyewe, ndio maana nikakupigia simu. Ni sahihi kabisa, huyo namfahamu bwana. Mimi nimejitambulisha kwa majina yangu, naomba kufahamu naongea na nani? Mimi naitwa Msuza. Sawa sawa. Kutoka wapi? Kutoka Kigamboni. Sawa. Unamfahamu Bi Juliet kwa muda gani? na mwaka mmoja na nusu na yeye. Ah. Na kwako yeye ni nani kwako na wewe nani kwake? Mimi ni mpenzi wangu. Ndiyo, ndiyo. Sawa sawa. Eh. Ehe, kama ni mwaka mmoja na nusu, ina maana mwaka mmoja na nusu kuanzia sasa kurudi nyuma, au mwaka mmoja na nusu ndo mmekuwa kwenye hayo mahusiano? Ndio tumekuwa kwenye mahusiano. Sawa. Na a, vipi kuhusu wewe kuwa na mahusiano na mtu ambaye yupo kwenye ndoa? Ah, labda nikufahamishe kitu kimoja. Naam. Wakati niko naye na katika mahusiano na alianza naye Kigamboni, sio huku. Ndio. Uniambia hakuna hakukuwa na ndoa. Ndio alivyokuambia? Eh. Wewe ulimfahamu kabla ya hiyo ndoa au baada ya hiyo ndoa? Nilifahamu kabla ya ndoa. Ehe. Na baada ya kumfahamu yeye, naam, wakaja kuna kijana mmoja aitwa Aizi, ndio Aizi alikuwa kijana ni msanii, lakini alikuja wakati Julius ana na ofisi yake ya kushona, huyo ni mshonaji, ndio akaja kijana na huyo ni mwigizaji, ndio akaja akasema, bwana, mimi naomba msaada wenu, mimi nipo naam naomba msaada wenu unisaidie, lakini naomba niungane na dada hapa kama usi wangu kama ili tuweze kuingia kwenye usanii. Aungane na dada kama kama kama yani umhele yani, ndio. Baada ya hapo kweli tukaona ah, ni kijana tumsaidie. Mm. Baada ya kumsaidia kweli, wakaenda wakatengeneza kiki mm baada ya kutengeneza kiki wakakaa vizuri, tukaenda vizuri na mimi nikawa na help mm. Baada ya kuwa help kuwa ikatokea nikasaidia saidia sana. Ah, unamaanisha kuwa help, sawa eh? Yeah, kuwapa kampani. Ndio, kampani aina gani? Kampani ya hela, kwa mfano wanatoka mm. wanaenda wanafanya show wanarudi mm. Basi kwa kweli wakaenda vizuri mm wakaja anasema tunataka kutengeneza kiki. Ndio. Nikauliza kiki hiyo aina gani? Akaambia bwana, mimi huyu ni mwimbaji na mimi ni mwigizaji. Ndio. Ili tuweze kutoka mm. hii kiki. Ndio. Nikauliza kiki aina gani? Kiki bwana, mimi ni na miaka mimi navyomjua na miaka thelathini na nane huyu. Naam. Akasema basi kama na miaka thelathini na nane na huyu ni kijana miaka ishirini na mbili mm moja, tuweze kutengeneza kiki ili Watanzania tuweze kuona tutavukaje katika usanii. Naam, na kijana akawepo na kweli wakatengeneza kiki ikawa vizuri, ikaenda vizuri mm. Baadaye wakacheza kiki moja Buguruni hapo, akaanza kijana akaenda kuchukua hela na mtu mwingine, sijaelewa hapo. Yani ile kiki baada ya kucheza show, naam kijana yule akaenda Buguruni, wakatengeneza kiki vizuri, wakacheza show vizuri, kijana akaruka, baadaye akaenda kuchukua hela. Kiki aina gani na hela alichukua hela gani na kwa nani? Ilikuwa kama laki mbili hivi na aliyonihadisia mpenzi. Ndio. Akaichukua baada ya kuulizwa na huyu dada akaanza kuwaka. Mm. Waka basi wakawa pale tofauti zikawepo. Ndio. Mimi nilichomwambia hivi, bwana, wewe una makosa kwa sababu huyu ndio kama bosi wako, leo kuchukua hela mm. na umwambii kwa kitu gani? Ndio, lakini naomba haya yote yaishe ili muweze kuendelea na mambo mengine. Naam, kijana akawa mkali baada ya siku mbili tatu akaanza kutoa, huyu ni mke wangu na mimi nimefunga naye ndoa na nini na mania, sijui kuna ana mimba, yani mambo mengi tu ndio basi. Lakini huyo hakuwa mpenzi wake mm. tulimsaidia kama kijana ndio, na angekuwa mpenzi wake mimi ningejua, kwa sababu naye muda mrefu we, we... na huyo aizii mimi nalala naamka naniona na tunamsaidia yeye. Sasa angekuwa mpenzi wake asingekubali. Sasa kwa upande mwingine ndio muda ambao IZ anadai kuwa na mahusiano na Bi Juliet kwa, kwa namna ambavyo wao walizungumza na hata katika interview walivyozungumza ndio ni kwamba kuna kuna muda wa karibu mwaka mmoja na miezi kumi na moja miaka miwili kasoro, na wewe yeah, na... na wewe umesema unamfahamu kwa muda wa mwaka mmoja na nusu, na ukidai kuwa wewe ni wa kwanza kumfahamu hapo unalizungumziaje hilo? Ah, hilo sio kweli. Mm. Hilo sio kweli kwa sababu Azizi sisi tunakuja tunamuona mpaka anakuja kutuomba tumsaidie. Mm. Anakuja tunamu, anatuomba tumsaidie na hata Azizi yeye alikuwa anauza hizi nini mikanda. Naam. Alikuwa tandika hapo anauza mikanda tukaona kwa sababu ni kijana kwetu merefu lakini hakukuwa na mahusiano na Aisha na ngejua. Na kama ungejua ungechukua hatua zipi? Ah, kwa kweli kama ngejua ungechukua hatua ambazo ni ni maamuzi yangu mimi kuacha au kuendelea, lakini kwa kweli hawakuwa na mahusiano. Aha. Lakini kijana alipani kitu na nilimuuliza mimi mwenyewe kiundani, akaambia hapana, mimi nilikuwa na hata wewe kiuhisia, ki, ki, huyo mama ana miaka thelathini na nane na huyu mtoto wa miaka ishirini na mbili na vile vile kama angekuwa ni mtoto wa shule wa kike tunaweza kusema inawezekana. Kama yeye ana miaka ishirini na mbili kwa miaka thelathini na nane tungesema ni mtoto wa kike huyo hizi, tungekubali kwa sababu labda kulikuwepo na ushahidi wa ndugu zake au wa nini au mababa akakubali, lakini hakukuwa na hilo. Wa, wakati wewe wewe umesema huyu huyu ni, ni, ni mpenzi wako ndio na mpo kwenye mahusiano. Mimi napenda kutumia lugha ya kwamba mpo kwenye mahusiano. Ni sahihi kabisa. Ehe, sijajua malengo yenu, ila kwa namna ambavyo wewe unatambua, ndio taratibu za tukio la ndoa huwa zinakuwaje? Kwanza, umewahi kuoa? Mimi na mke na watoto wanne. Na bado una mpenzi nje? Ah, hiyo sasa ni ni jukumu langu. Sawa. Ina maana mke na watoto wanne, ina maana upo ndani ya ndoa tayari. Ah, hilo ni jukumu langu mimi, naelewa. Ndio, ndio, sawa. Tu, tu, tu, tuendelee hapa, naona hapo utataka kunipiga chenga kidogo. Tuendelee hapa taratibu Ndiyo. za Ndiyo. tukio la ndoa huwa zinaanza vipi, kwa namna ambavyo wewe unafahamu? Mimi kwanza, taratibu za ndoa zilivyo, naam, taratibu za ndoa ni kwamba wanandoa wenyewe wanapofunga ndoa Kabla ya ndoa, yani tuanzie kabla mpaka kuelekea kwenye ndoa. Yes. Kabla ya ndoa ni mahusiano. ndio Au ni uchumba kupeleka barua. ndio Ya, na vile vile hata kama mnataka kufunga ndoa lazima awepo baba na mama. ndio Kwenye ndoa na wadhamini upande zote. ndio Ndio taratibu za ndoa. Sawa. Na kwenye kufunga ndoa ili ndoa ipite? Ili ndoa ipite? Naam lazima kuwe na mashahidi watatu. Ndiyo, ambao ni ni baba upande wa mama. Naam. Ni, ni ndugu upande wa mwanamke. Ndiyo. Ni ndugu upande wa baba. Ndiyo. Ndio taratibu za ndoa ambapo kwenye kutengeneza au kufanya ili tukio la ndoa hii ambayo ilifanyika, ukidai kwamba ulikuwepo, hayo yalifanyika? mimi sikuwepo na hiyo ndoa ni feki, na aliwauliza akaambia tulitengeneza kiki ili tuweze kumuvu juu. Ila wewe haukuwepo? Hapana, mimi sikuwepo. Kwa hiyo mengine yaliyoendelea haukuyaona? Ah, mimi sikuyaona kwa kweli, sikuwepo. Ila unatambua kwamba ni vigezo vipi ambavyo msimamizi wa ndoa anafaa kuwa navyo ili aweze kusimamia ndoa? Kwanza awe ameoa. Ndiyo. Hicho ndo cha kwanza. Sawa. Unatambua kwamba ndoa hii ambayo ilisimamiwa na iliyofanyika kati ya huyu unayedai kuwa ni mpenzi wako Bi Juliet, msimamizi au wasimamizi wa ndoa ni wanandoa kweli na sio waigizaji kama ambavyo mmoja inadaiwa kuwa ni mwigizaji, lakini naye pia yupo kwenye ndoa na ana ndoa yake halali kabisa. hiyo siwezi kuingia ndani kwa sababu ya waona kuwa na ndoa au wako vipi. Ndio maana nikwambia kwenye tukio hilo mimi sikuwepo, na namaanisha kwamba hata kama haukuwepo, taarifa uliwahi kuzipata au kuzisikia kwamba waliosimamia ndoa hii ni wanandoa wa kweli? Ah, nilipata taarifa hizo, lakini sio kweli kuhusu ndoa hiyo. Taarifa ulizipata kwamba waliosimamia ni wanandoa wa kweli? na ni marafiki ni marafiki ba, baadhi ya marafiki sio kweli. Katika ndoa hiyo walitengeneza kiki kama kiki kama wasanii, ila kigezo cha kusimamia ndoa mtu anatakiwa awe mwanandoa wa kweli na ndugu wawepo, na ndugu wawepo. Sasa Aisha alikuwa na ndugu, huyo kijana alikuwa na ndugu. Aisha nilipomuuliza kwa mara ya kwanza, alidai kuwa mtu wa kwanza kumpa taarifa ilikuwa ni mama yake na sio ndugu zake wengine. Sasa mamake alitokea kwenye tukio hilo, yeye ndo atatuthibitishia kuhusu hilo hilo. Kwa na wewe umesema haukuwepo na mimi sikuwepo, lakini na imani alichonifahamisha yeye ni kutengeneza kiki, hakuna kitu kingine. Na ndoa ilifungwa chini ya mchungaji wa kweli? Ah, sina uhakika huo, kwa sababu angekuwa mchungaji wa kweli hiyo ndoa ingekwenda kanisani. Kwani ndoa ni lazima ifungike kanisani tu? mnaweza hapana. Kwa ndoa za Kikristo lazima muwepo kanisani na cheti kinatolewa na inaidhinishwa kanisani, cheti kinatoka serikalini. Aha. Mimi ninachofikiria kijana sasa hivi keshashuka kwenye usanii. Naam. Na nimeongea naye sana, hata show moja alitaka kwenda kutengeneza Morogoro, hakwenda. Naam. Akaniambia mimi bwana, sasa hivi kutokana na udhaifu huu, sasa hivi sina hata hiyo show na nitaka kwenda Morogoro kwa sababu dada alikosekana, sikuweza kwenda. Naam. Ya, kwa hiyo sasa hivi anacho yeye anachokifanya ni kwamba kashuka na hawezi kupanda zaidi, hawezi kupanda bila ya huyo. Aha. Na imani mimi kinachotakiwa hapo ni hizi kuomba msamaha kwa huyo mama, kwa huyo dada mm. hakuna kitu kingine, bali kwa sababu ni haelewi anachokifanya ni tatizo mm. Sasa sawa, kwa mujibu wa ambavyo walidai kutengeneza kiki na kuwaaminisha Watanzania kuwa ni kweli, wewe kama ambavyo unavyosema ni kiki, je, kwa wale ambao waliamini ni kweli Je, kulikuwa na mkakati wowote ambao wewe uliujua kabla ya kuja kuibadilisha kiki kutokuwa kweli? Kuwaaminisha ah, watu kwamba alikuwa ni kweli? ni baada ya kukatana ya ya hizi kwenda kuchukua hela kule mm. peke yake na akamtafuta mtu mwingine, basi ndio ilivyokuwa, kwa sababu mnaweza mkafanya biashara, lakini biashara hiyo isiende na mkaamua ku kuachana na, na, na, na, na, na, na umoja na ushirikiano, kwa sababu huyu sasa hivi kwa mujibu ambavyo inavyodaiwa na IZ ni mke wake. Ndio. Auoni kama unajiweka katika hatia? siwezi kujiweka katika hatia kwa sababu Juliet yupo. Naam. Na na huyo IZ sasa hivi nadhani katika mambo yote ambayo tunayafanya kuna message ambazo amemtumia huyo. Naam. Na anahitaji tumfungulie kesi ya udhalilishaji. Kivipi hapo kuelewa? Hata unapo unapomfumania mtu inabidi uite mashahidi, baadhi ya mashahidi wawili watatu ndio ushahidi wa kumfumania mtu. Ndio. Sasa yeye mpaka sasa hivi sisi tunataka kumpeleka mahakamani kwa kesi ya uzalishaji kwamba hajawahi kumfumania na, na sasa kama wewe una, unatambua hilo kama kawahi kukuona na we, kumuona na wewe ah, mimi kuniona na mimi ni sahihi, lakini ninachosema naam, mimi ninavyomfahamu Waizi na tulikuwa tunampa yeye kampani mm. na hata chakula tulikuwa tunamsaidia na nauli mm. kwa hiyo na imani hakuwa hivyo, bali aizii baada ya kuona amchafue tu huyo mama. Sasa mi naomba kuuliza swali. Ndio. Inawezekana kabisa jambo ambalo limefanyika kwa utaratibu fulani kwa kulenga kitu fulani pengine kama hivyo ambavyo kiki, lakini nyuma yake kukawa kuna vile vigezo vya ukweli. Auoni kama upo na mke wa mtu kimakosa? Uh, mimi mimi siko yani, mimi nina imani mimi mwenyewe kuwa huyo sio mkewe, kwa mujibu wa imani yako, kwa ajili ya imani yangu, ila kwa taratibu zilizofanyika hata, hata, hata kwa, kwa, kwa kabla ya yote huyo alinielezea mimi, ndio alinielezea na hizi tukakaa naye, ndio eh, ndio ilivyokuwa baada ya IZ, yani baada ya huo ugomvi wote na kila kitu ambacho kimetokea. Aizia akiwa anadai kwamba yeye huyu ni mke wake, wewe ukidai kwamba huyu ni mpenzi wako, na ukidai kwamba wewe hautambui ndoa iliyotokea, una taratibu gani na Bi Juliet kwa sasa? Mimi taratibu ziliopo ni kwamba mpaka sasa hivi nahitaji kwenda kwao. Ndio. Ndio, na baada ya kuwaona wazazi wake ndio tafuta taratibu nyingine za Ndoa au za nini? Yeah. Za, za, za kulipa mahali Mm. Yeah. Huwezi kukaa na mtoto wa mtu bila kulipa mahali Aha. Wala bila ndugu kukufahamu. Ndio maana ninaongea na wewe sana. Mm. Hata ndugu anapochukua hatua kuhusu huyo na kumuona na huyo ni ni issue. Ndio. Eh, huyo huyo anapauka kwa sababu kisha kosa kiki na kisha kosa kampani. Mm na mimi ninachomuomba kwa yeye arudi kwa huyo mama akili. Sawa. Sasa mimi na swali. Ndio. Una unaruhusiwa kuwa na ndoa zaidi ya moja? Mm. Kwa sababu jina lako eh. la, la umesema Shomza? Mshuza, Mshuza. Mshuza. Hilo jina ninashindwa kulielewa kujua kama unaruhusiwa kuwa na ndoa zaidi ya moja. Mshuza ni Muislamu. Okay. Yeah. Unaruhusiwa kuwa na wake mpaka watatu wanne. Wanne. <laughs> mbona ulivyokimbilia wanne eh, Sawa, nipo na Bi Juliet hapo, unaweza kuongea naye lolote? Naweza kuongea naye. Haya. Hello. Ndio, habari yako? Safi, za saizi. Naona ndugu zetu wamefika hapo. Mm. <laughs> eh, sasa mimi naomba tu kwa hao hebu wamtafute hizi mm na wamuulize, unamjua mzee Mshura? Sawa. Unamfahamu kivipi? Na hizi atamuelezea, atawaelezea mm. Alafu la pili, hizi atuletee atuletee wadhamini ambao ni ndugu zake, acha hao marafiki ambao ni ndugu zake. Sawa, jioni eh. njema. Kwa hiyo hmm. ndio hivyo sawa. Wewe una neno lolote la kumwambia ni sawa tu? Bwana, mimi sinaongea naye kwenye simu yangu. <laughs> sawa sawa, japokuwa kwa upande wa IZ mwanzo alisema ndugu zake walimkataa wote. Kwa hiyo tutazungumza. Naam. Ndugu zake na nani? Ndugu zake IZ mpaka wazazi hawako sawa naye. Kwa hiyo tutajua tu ambacho kilitokea hapo, tutafuatilia vizuri. Walimkataa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumuoa mama mwenye umri mkubwa kuliko mama yake. <laughs> Basi kama ndio sababu ndio hizo, lakini mimi nilikuwa nahitaji kitu kimoja. Naam. Awepo awepo Juliet, awepo IZ. Naam. Huo ndio kupata ukweli wa watu wawili. Ndio e, na na nani huyu kijana, mimi nina uwezo wa kumtafuta mpaka akaja mlipo, ndio ili uweze kuchukua pande zote upate uhakika wa hivyo vitu. Una uwezo wa kumtafuta akaja tulipo, sawa? Kwa, kwa hapo leo haiwezekani, lakini na uwezo wa kumtafuta mimi nikakaa naye sehemu, ndio na nikawaita mkapata uhakika hivyo vitu, au nyinyi mkamtafuta nyinyi kama nyinyi muone tena anaendelea na nini sisi tutamtafuta na tutahitaji pia ushirikiano wako pia ili tuweze kutambua pia na wewe uhalali wako kwa sababu hatukuwahi kukujua mwanzo. Ndio. Sawa sawa. Basi nashukuru sana, lakini kujua ukweli hawa watu mtafuteni hizi mm. kwa sababu hizi mpaka sasa hivi anaanza kumchafua huyo dada, na sisi tulitegemea kama angekuja kuomba samani basi tungeachana naye, lakini kijana ambaye haelewi na hajui anaenda wapi. Unamaanisha? Yaani ni kijana ambaye simuelewa, kwa sababu kila binadamu anakosa. Alipaswa yeye ombe samahani, alipaswa akae na huyo dada, akae na mimi, kwa sababu mimi ndio ulikuwa na hele kwao kwenda mbele. Naam. Na alichangia mchango kila akitaka kwenda sehemu, na nasaidia nauli, nasaidia jinsi ya kwenda Temeke hapo uliwahi kuwachukua mimi na gari nikawacha hapo, akamaliza show vizuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiria hawa aitwa hivi aweze kuomba samani kwa udada na aeleze ukweli ulivyokuwepo na ilikuwa wapi, ilikuwaje na alikuwa naye wapi. Okay. Yeah. Unafikiri nini ambacho kinaweza kikatokea kama mwisho wa siku itabainika haya ambayo yanasemwa pia sio kweli? Naam. Tutapata ukweli wa huyo, tutapata ukweli wa huyo, tutachambua. Ndio. Tukishachambua tutajua hapa nini kinachoendelea. Sawa sawa. Nafikiri hawa watu wawili wakipatikana, hizi atafutwa. Ndio. Akishatafutwa akipatikana, tutaweka wote hapa. Ndio. Ikiwezekana ataomba samani, haikuwezekana ataendelea, basi tutachukua hatua nyingine ambazo sasa bijuri atachukua kuelewa afanye tufanye nini. Ndio. Lakini wasanii kama wasanii, hata wewe unavyoona katika wasanii eti ni nyingi na wanaungana bali mwishoni wanaoje kuachana na wanaachana vibaya. Kwa maana hiyo huu ulikuwa ni mpango? Ni mpango tu. Mpango ambao umekaa upande mmoja tu au umekaa pande, pande ngapi? Kwa sababu kwa upande wa Bi Juliet ndo tunaelewa ni mpango, kwa upande wa Izzy anatuelewesha kwamba haukuwa ni mpango, ilikuwa ni ndoa alichosema yeye atakapokuja, naam, ataeleza ndoo hiyo ilikuwaje na walikubaliana vipi na mahali kamlipa nani, kwa sababu huwezi kufunga ndoa bila kulipa mahali. Sasa hmm. kama mahali amempa mama yake Juliet, basi tutaiji tutalijua hilo. Na ikitokea ni hivyo utafanyaje? Ikitokea ni hivyo eh, basi mimi nitajua jinsi ya kufanya. sawa sawa nikushukuru, japokuwa tulitegemea tukuone kwa sura na hatujakuona sasa Sasa Upo kazini nimeambiwa ndio. Ya Jumapili napatikana. Ndio. Ya kwa hiyo tutapeana taarifa kama Jumapili tutapatikana, basi tutapeana taarifa na nitamtafuta hata hizi. Ndio. Tuweze kukaa na yeye. Ndio. E, nitakachokifanya mimi nitamuita sehemu, kishamuita sehemu yeye nitapigia, atakuja ataeleza yote na tutamweleza athari zake. Ndio. Ya, hicho ndo nachotegemea. Mimi nikushukuru, nita, nitaomba tuendelee kuwasiliana ili tukupate live, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa kuzungumza na wewe yeah. tukuhoji vizuri. Basi nashukuru sana, asante sana, nikutakie kila laheri na kazi njema. Asante. Ah. Yeah, hapo tumetoka kuzungumza na mpenzi ambaye tunaambiwa kuwa ni mpenzi wa Bi Juliet kwa jina lililojitambulisha jina la Mshuza na anasema ana taratibu zote za kwenda kutoa mahari na kufunga ndoa akiolewa kama mke wa pili. Unalizungumziaje hilo? Kawaida hata wanne. Mimi si Muislamu bwana. Wewe ni Muislamu lakini ni nimewahi kusikia hapo kwenye Bi Juliet inasemekana ulibadili dini au kwenye kuigiza. Nani kakwambia? Inavyosemekana tu. Sasa si alisemwa mengi. Sasa hapa mwenyewe si ndo naongea ukweli. Mm. Eh, hey, mimi naitwa Aisha sawa unajisikiaje hapo sasa hivi? Kwa hiyo wakati anaku, mambo yana, yanaanza mahusiano na kila kitu, unatambua kwamba kuna familia, kuna watoto na kila kitu, na mcha, mchakato uliopo ni wa kuelekea kwa bi mdogo <laughs> na ujua, na kama ningekuwa nilikuwa tayari kitambo sana tayari ningekuwa nimeshakuwa bi mdogo. Sasa unaona tuko zaidi ya, ya mwaka, lakini umeona tumefunga ndoa, hatujafunga ndoa. Kwa hiyo mwamuzi ni mimi. Kwa nini uko tayari? Kila kitu ni maamuzi mm. Pale atakapofika kwamba nimeamua, basi itakuwa hivyo yeye anavyosema mm. mm. Na, na mpaka sasa hivi umeshaikuwa kuwa na, na mawasiliano yoyote na hizi? Hapana. Wazazi wanasemaje? Ndugu upande wako na upande wa, wa familia kule kwa pia Familia hizi mimi mara mwisho kuongea nao ilikuwa ni siku ambayo nilikuwa nawapa taarifa tu za mtoto wao jinsi anavyofanya, mababa yake akawa ananisi huyo ni mtoto kwa sababu mnatengeneza maisha, mvumilie. Basi sijawahi kuongea nao tena. Na upande wangu mimi hauna shida. Mimi niko nao kama kawaida sababu walikuwa wanajua nilichokuwa nafanya ni kiki. Kwa hiyo hakuna tatizo. Zaidi ndo kama hivyo ambavyo tunategemea kuona kama hatua zingine zitachukuliwa. Zitaenda tu kwa sababu yeye bado anaendelea kuwadanganya Watanzania. Mimi nimeshakiri kwamba nilifanya kosa, tumetengeneza kiki ni uongo yeye bado amesimama kwamba ni kweli. Sasa kama ni kweli, kama kweli yule alikuwa ni mchungaji, awe mchungaji kweli, alikuwa mchungaji feki, atatakiwa akasimame mbele ya mahakama athibitishe, ili Watanzania wajue ukweli. Yes, kasimama kwamba mimi naongea uongo, yeye ndio mkweli. Vije vyeti ambavyo kweli mimi nilisaini, mchungaji aje aongee kweli mbele ya mahakama na wale wasimamizi wote wafike mbele ya mahakama, kila mtu aje aongee ukweli, aje na vithibitisho vyote ambavyo kweli mimi na yeye tulifunga ndoa na waandishi wa habari tuwepo, tuthibitishe. Eh, na waandishi wa habari wote muwepo, mthibitishe. Hapo ndio ukweli utapatikana, itajulikana kama, kwa sababu <laughs> anakuambia ana mshenga. Huyo mshenga alimtoa wapi na amepeleka mahali wapi? Ndoa sinaona, namuuliza ulifanya mafundisho wapi? Hajui yeye, yeah, bado ameng'ang'ana kwamba amefunga ndoa na mimi. Sasa hili jambo sasa litaenda kisheria. Mimi nimekiri Nadhani media zote nimekiri kwamba jamani, hii ni kiki, na niliomba mpaka razi niliwaomba razi wa Tanzania kwamba nifanya kiki, japokuwa mimi mwanzo wa interview zote tangia nimevunja kuambia watu ni ukweli, mimi ndo na hisi yeye ndo kichwa kina, anapasuka kichwa kujiona yeye yuko sahihi baada ya kuona mimi natukana, sawa, lakini inaniumiza kichwa pale ninapoona yani bado anamshirikisha Mungu kwenye jambo la uongo, yani bado anasema Mungu anajua, si Mungu si hivi, yani kwenye kitu ambacho sio cha kweli, ni uongo, lakini bado anaendelea kumshirikisha Mungu kwenye jambo la uongo. Sasa Mungu mtandao wake ni mkubwa, na ndio maana siku zote unapotenda kosa ukikiri, Mungu anakusamehe. Mimi mpaka sasa hivi naweza nikasema niko huru kwa sababu nimekiri kwamba ile lilikuwa ni kosa, tumefanya kiki. Yeye anakazana kwenye ukweli na kumshirikisha Mungu. Sasa mimi nataka kuwajulisha Watanzania, najua kwa interview ya kwangu na yeye kwa hivi hawawezi kuelewa, kwa sababu hana uwezo wa kuja na, na mchungaji hawezi, na ndio maana mimi tumeongea na mchungaji nikiwa naye tukiwa kwenye media tume, mimi nimekuja na wasimamizi, yeye hana uwezo, na kikubwa ambacho anakibeba yeye na ambacho watu wanakiamini muonekano wangu mimi, yani naonekana kama mtu ambaye nina maisha sana, kwamba nina uwezo wa kumuonga mtu akaja kuongea uongo muonekano wake yeye anaonekana ni mtu mwenye shida, kwao anaonekana ni kweli anaziki kwamba kweli alimilikiwa, wakati hamna hicho kitu. Maisha yote anayoishi Aizia anaishi kwa mdogo wake. Mimi maisha yangu yote naishi mwenyewe, na kila tulichokifanya kweli kilikuwa ni kiki, lakini bado anasimama kwamba ilikuwa ni kweli. Kwa hiyo ili iwe sheria sizipo, mimi nitaenda kufungua kesi. Sasa na yeye kama anasema anaenda kufungua kesi, haina shida, kesi itakayoanza ndio tutakayoanza kuhudhuria ukweli upo. Kama mimi kweli nilifunga ndoa, ina maana kanisa tulilofunga ndoa la huyo mchungaji anayemjua yeye lazima linitambue. Kwaona kanisa lote litahusika kwenda kusema bwana, tunamjua huyu ni muumini wetu na alibadilisha dini kanisani kwetu. Mchungaji atasimama atasema, kweli huyu ni muumini wangu na nimemfungisha ndoa. Sawa, cheti alichoma moto. Dokumenti za kiofisi za ofisi ya kanisa ziko wapi za kuwatambua hawa watu? Atatoa mchungaji, na yeye anatakiwa afike mahakamani mi na imani hawezi kufika kama unavyoona anakwepa kuleta mchungaji na wasimamizi, na atakwepa hivyo, anaweza kwambia nimesafiri, sababu hata baadhi ya sehemu alikuwa anaitwa. Siku mimi nafanya interview Global, aliitwa akasema mara niko Tanga, mara nimefiwa. Anatuogopa kukutana na sisi, sababu anajua hana uhakika na anachokifanya, bali yeye amesimamia tu kwamba kiki yake iendelee kukua, kwamba huyo kweli mke wangu, na mimi nitajitahidi niwezavyo niweze kumkutanisha na wewe. Utakuwa tayari bila shaka? Nipo tayari muda wote, tena sitaki mimi tukutane tukiwa wawili, sababu tukiwa wawili bado picha litabaki pale pale. Lazima yani, usije ukasubutu kunipigia simu unakuja kwangu kufanya interview pasipokuwa na idhini na mchungaji na wasimamizi. Yani ukiona unaniita ujue hao watu wote uwe nao hata nikiwa na mmoja wapo, hata na mchungaji. Mchungaji ndo, ndo, ndo mkubwa katika hili, lazima na wasimamizi wawepo na wasimamizi na mimi nitawapata, ndio eh, hata e, usipowapata wote, yoyote yule mm. lazima awepo msimamizi pamoja na mchungaji pamoja na hizi. Mchungaji wetu si walimuona mm. kwa hiyo wanamjua, atakuja kuongea ukweli kama kweli alinifundisha mimi ndoa na waumini, kwa sababu hawezi tu. Yani wewe ushawahi kuona wapi, yani mchungaji atoke tu huko akaja tu kwenye nyumba ya mtu akafungisha ndoa, hajulikani hata kwa waumini kweli? kwamba kitu ambacho hakiwezekani, au mimi mwanandoa nisijulikane kwa waumini, kitu ambacho hakiwezekani. Baada ya wewe kutangaza kuvunjika kwa ndoa hii mm. au kutangaza kwamba ilikuwa ni kiki, watu wengi wamekuwa wakikushambulia sana mtandaoni, umepokeaje hilo? Mi kawaida, wala hata hainipanikishi kwa sababu mm. usifikiria kila aliyokuwa juu alienda tu hivyo hivyo. Diamond sasa unamwonaje? Anapendwa kwani na watu? Lakini wapo wanaompenda na wapo ambao hawampendi, lakini anatukanwa sana mm. Sawa. Kwa hiyo siku zote wema malipo yake yanakuwaga mabaya. Mimi nilitenda mema kwa yule mtoto, lakini malipo yake yamekuwa ni mabaya. Kwa sasa hivi ilikuwa ni uongo, yeye anaaminisha watu kwamba ni ukweli. Mimi natukanwa kwa ajili yake yeye. Mkono wa Mungu ni mrefu sana, japokuwa yeye anamshirikisha Mungu kwenye jambo ambalo sio la kweli. Mimi nimekiri kwamba haikuwa kweli, atauona mkono wa Mungu kwa kwa namna ambavyo yeye amezungumza na wewe ukazungumza, mwanzo ulituambia kwamba ulikuwa we ni mwigizaji wa Bongo Movie. Mm. Watazamaji wetu wa Tiki mm. TV wanatamani kujua kwamba umefanya kazi zipi za sanaa ya Bongo Movie, kwa maana ya kama filamu au tamthilia, vyovyote vile, na ulianzia wapi kwenye tasnia ya uigizaji? Nilianzia Yetu Afrika, kundi la uigizaji ambalo lilikuwa Kilungule, mm. ndo nilianzia pale nikaenda Swaiba mm. ambayo na lenyewe pia liko Mbagala, ila kambi zao mara nyingi wanazifanyia Mkulanga mm. yeah. Kazi ambazo umeshazifanya zilizoenda kwa Watanzania zipo nyingi tu ambazo nimefanya eh. zinaonekana Azam mfano nimecheza movie moja inaitwa Kibenteni mm. kuna movie nyingine nimecheza inaitwa Ndoa ya Miskule mm. zipo nyingi nyingi tu na zina, zinaonekana Azam mtu akitaka kuziona ni mpaka asubiri kuangalia kwenye TV au anaweza akaiangalia mtandaoni pia? Mtandaoni wataziona kupitia akaunti yangu, sababu ndo niko nimeifungua muda si mrefu, kwa nitaingiza movie wataziona muda si mrefu eh. Kwa jina la Aisha, sio Bi Juliet tena <laughs> no, kwa sababu movie nilicheza kabla hata sijafanya kiki ya kuwa Juliet. Mm. Kwa hiyo nilikuwa nacheza kwa jina langu la Aisha. Mm. Yeah. Ila Instagram bado hujabadilisha. Eh, sijabadilisha. Instagram napatikana kwa hiyo Juliet IZ. Sijabadilisha bado. Sawa, mi ni kushukuru. Kama una chochote ambacho cha kuzungumza upande wa familia, nilikuuliza ukasema upo vizuri. Mama anazungumziaje? Na wewe ulisema ndugu baadhi walihisi kwamba sio kiki, wakahisi ni kweli na wakakasirika. Kwa upande wako sasa hivi imekuwaje? nimelizungumzia hilo kwamba ndugu zangu walijua ni hivyo, lakini baadaye walikuja wamejua ukweli, tuko sawa. Mama yangu anajua kabisa kwamba ni sanaa nilikuwa naifanya, kwa hiyo wala hana shida katika hilo. Sana sana tu alisikitika alipokuja kusikia kwamba Izzy ameamua kutengeneza kiki mtandaoni kwamba amenifumania mm. na jinsi ninavyotukanwa na watu. Kama mzazi akihadisiwa lazima aumie, lakini mimi mi naona kawaida tu, kwa sababu kwamba wanatukana wao Mm. Sidhani kama kuna tusi jipi ambalo mimi naweza nikalitukana ambalo mwenyewe sina au sijawahi kulipitia. Halipo. Kwa hiyo kila anayetukana na maana anajitukana mwenyewe. Hanitukani mimi. Kwa sababu kama ningekuwa nanitukana mimi, ningejisikia vibaya kama ningekuwa labda nilivua nguo nikatembea uchi barabarani. Watu wakawa wananionyesha utupu wangu. Hapo ningejisikia vibaya. Lakini kutukana kwa kauli, tena kwa message. Wanajitukana wenyewe. Yaani mimi hainiumizi kabisa eti kunitukana. Yeah. Taso, mi nikushukuru sana kwa muda wako, nikupe pole pia kwa yote yanayoendelea, japokuwa bado kuna vitu ambavyo sisi bado tunatamani kuendelea kujua. tu